madam, atal toto japer. Mm-hmm. Yaani unanikonywa huku mimi nasija kwa roho hivi. Eh! Yaani mtoto nyatio mpoa, mtoto yaani ni soft kama Pampers. Usijali mimi huku nikitembea na wewe, security iko beefed up. Hakuna mwenye anaweza kukusumbua huku. Hii forest yote hii nitakuletea kwa mlango yako. Unatembea unatoa unatoa niende Kisumu nikuletee bahari hadi kwa mlango, ukitoka hivi kwa mnyumba unaingia hivi unaogelea. Unasikia? Nakupenda. Yes, <laughs> nitakuletea usijali. Mm. Sasa usijali, mimi nakwambia hii maisha nataka kukutengeneza vizuri, hata kupita kuwa mweupe. Wewe nguku kuja ni nini? Anakusalimia, unamsalimia mbona? Mbona unasalimia huyu mrembo? Naona mbona mimi hujanisalimia au nioni? Mimi ni kivuli nini bwana? Ni nini unaongea? Kwa nadhani nakuogopa ni nini? Mimi nimebeba gym, hata kama umebeba gym hivyo, mimi nimebeba gym kushinda Huku ndani nimejaza, usione ni hivi hivyo, nadhani nakuogopa nini kwenda huko bwana. Hakuna, huyu unaweza mgonga. Unajua mimi tulipigana na Kajomo Kenyatta huko Maumau, huko huko huko kwa msitu huko, nadhani nakuogopa. Usinisongelee bwana, usinisongelee, nitakasirika nikupige. Unataka kwenda kwa mochari saa hii? Oh, ah, ah Unanigonga, unanigonga na sijaanza kukugonga. Unanigonga na sijaanza kukugonga. Nini bwana, songa huko nyuma, ongea ukiwa na huko nyuma. Eh, kuja sasa. Si umeniambia uliua simba. Eh, niliua simba hata huyu naweza muua saa hii vile. Ah, eh, wewe. Na unamwambia sikaribie. Eh, juu nisitaki kumuua huyu. Huyu ndamuua saa hii. Hata kwenda kwa mocha ile bado ni mdogo. Oh, kijana mdogo hivi unataka kuja kusumbuana na wazee. Ni mali ya umma. Mali ya umma kitu gani bwana? Unaongea aje bwana? Unaongea aje? Unataka vita. Unataka vita saa hii bwana. Acha nikube ni, wewe, eh, unataka vita, unataka vita. Unataka vita, unataka vita sinwe katika jina la Yesu. Faya, faya katika jina la Yesu. Unakuja kimwili, mimi nakuja kiroho. Faya.